नमस्कार दोस्तों मैं हूं पपीतो कुमार और आप देख रहे हैं ट्रैक एंड ट्रिप वीडियो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आईफोन की कीमत कम हो रही है तो वीडियो शुरू करने से पहले तो आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं ऐसी वीडियो रोज़ रोज़ लाती हूँ तो आप मेरे को देखने के लिए लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाइए तो वीडियो शुरू करते हैं तो चले शुरू करते हैं आईफोन बनाने वाली आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने करने के बाद यहाँ असेंबल किया गया आईफोन की बिक्री शुरू कर दी है भारत में एप्पल ने आईफोन एस को असेंबल किया है लेकिन अभी तक ये कुछ गिने सुने स्टोर्स पर ही उपलब्ध है यहाँ फ़ोन बत्तीस जी स्टोरेज मेमोरी के साथ आता है बता दें बता दें कि आईफोन एस ई की मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल महीने में बेंगलुरु में शुरू हुई थी कंपनी ने इसका प्राइस सत्ताईस हज़ार दो सौ रुपये रखवाया है फ़ोन के box for design by Apple in California और असेंबली असम्बल इन इंडिया लिखा है अब आप आईफोन आईफोन सेवन के ज़माने ने एस लेने पसंद करे करेगी यहाँ यहाँ या नहीं या आप पर है या निर्भर आप पर है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में तो आज के लिए यही यही है तो जय हिंद वंदे मतराम